ni wewe unipendaye. Yesu, ni wewe unipendaye. karabashiriri ramanakira toshata reba rabashiriri Sina mwingine zaidi yako. Jesus.

cenan 花果。 wako Bwana nao naona kisima cha uzima, cha uzima mwangu moyoni Bwana, bubutika, bubutika, bubutika. see moyoni Bwana ububujike daima.